iki azizim Nurundan yarattı iki azizim Buğdayı piştir ayrılmadım Şiir aktarıp sen yerden bulup Adamın havladım Hüseyin ayrılmadı Oradan mutavvadan ayrılmadı Allah Ne öz kumdan ayrılmadı

I'm Kolay mantıklı. Düşmanlar ayrılmadım Kaçın düşmanlar din ayrılmadım Peygamber çağırıyor Yağışın dökerden Çinler soğuksunlar şeker ben Bülbül gülistanlıyım ayrılmadım o ليل مجنون ماشي البربا ومن راس ملايين غير قديم ليل مجنون ماشي البربا